Tanto cayó. Dale, dale, dale. Run हो गया ना ओ कबाल लेके मार रहे ना अच्छा अरे जाना भाई तू क्या कर रहे हैं नहीं मिला क्या तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं कर रहे एमो कितने भाई वॉल नहीं है भाई ऋषभ भाई अरे तो छोड़ ना तो भूकंप चाहिए यार बचा तो भूकंप तो अभी लिया था ना <laughs> तो मर जाइए तो बचा बस अरे हम लोग कवर देते पता है रेड में भी हो रहा है सर पता है मेरा इधर हमें हाँ, मैं रेड में हुआ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो मार लगा तुम्हें तो मारा मेरे भाई सो आए गोपाल का दो वाला ये तुल तो दो लड़ रहे तो दो रुको रुको आजा आजा आजा अरे गन उठा लिया गलती से आजा गन जो ना आजा आजा गन लेके है ना और क्या रे ओए क्या हाल है ये लोग किवे में भाग क्यों रहे हैं मेरी उठा लेते हैं लो करने करने इधर हेलो हेलो इधर इधर पैर पर से यार क्या सुनो अगर तुमको आगे सुनो गन तुमको लूटना है सब कुछ लूटना है तो तुमको एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं वो जहाँ पे जहाँ पे उधर नीचे जहाँ पे ये होता है क्या नाम है उसका अरे जहाँ पे टू अपडेट करने मैंने बॉक्स जो है रिवाइव को हाँ। क्या बोलते हैं अरे रिवाइव कार्ड जैसे मिलता है कार्ड मिलता है मतलब हाँ रिवाइव कार्ड जैसे मिलता है ना वहाँ पे सब दो लास्ट पर जगह लूट के आओ ये देखो इधर सामने पे एक है ना हाँ सामने वाला घर में बंदा है वो देखो उधर बंदा है क्या उधर हाँ राइट वाला घर में बंदा है बंदे के पास जाओ जाओ जाओ दिखा दिखा किधर है हेलो किधर है बता लूट वो देखो वो देखो ये लोग ये लोग दो बंदा दो दो दो दो सर बंदा मेडी दे मेडी दे सर वो देखो वो लूट क्या हूं पक्का है वो बंदा है बंदा राइट पे बंदा है राइट हाँ, पे बंदा लूट के आएगा रुक जा बंदा है <laughs> देख के किधर बंदा है इधर राइट वाला सोफे वाला घर के उधर राइट वाला सोफे लेफ्ट वाला कि राइट वाला राइट वाला राइट वाला वो येलो घर के सामने होगा मतलब अच्छा, उधर डेड बॉडी के सामने हां उधर ही उधर से वॉल लगा के लूट सकते हो ऐसे सब मिलेगा क्या उनके पास हम्म, सब मिल जाएगा शायद हम खतरों के खिलाड़ी अभी अब भी करके आते रुको मैं इधर से मारूंगा ट्रीटमेंट हां मेरे को ए साले मेरा ट्रीटमेंट कर देना है <laughs> कोई अगर डाउन कर दिया तो बोल देना ठीक है डाउन हो गया तो बोल देना मैं किल ले लूंगा ठीक है ठीक है ठीक है अरे भाई तो भाई भाई मार रहे मत भाई देख सामने वाले घर पे जो भी वो लगा ले लो ना अरे क्या पड़ा सर क्या नो देख के देखा देखा देखा एक दो के